Down. believe. हाथ तीन नंबर हाथ लगा दे तीन नंबर पहले हाथ लगा दे यार नंबर जंगो यार हाथ लगा दे बस बस बस अब एक नंबर को कवर कर कवर कर कवर कर एक नंबर जान जा लेंगे